Hello welcome back to my channel दोस्तों का स्वागत है मैं मंजीत कुमार आज का क्लास है सिंपल प्रेजेंट ऐसे कुछ सेंटेंसेस आएंगे जो कि देखने में लगेंगे कि यह फ्यूचर टेंस का है लेकिन वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है जैसे कुछ टेंसेस ऐसे आएंगे कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे बेलो अगले वर्ष शादी करेंगे ये सब सेंटेंस देखने में लग रहा है कि इस फ्यूचर टेंस का वाक्य है लेकिन ये फ्यूचर टेंस में नहीं बनेगा फ्यूचर टेंस में बनाने पर वो गलत हो जाएगा जैसे कि अब हिंदी के कुछ ऐसे वाक्य पर विचार करेंगे जिसके अंत में गाग गी इत्यादि रहते हैं यानी कि अर्थात क्रिया समान भविष्य में रहती है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है क्रिया जैसे मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे मैं अगले वर्ष करूँगा टेस्ट मैच कल आरंभ होगा तो ऐसे ऐसे शब्द अगर सिंपल फ्यूचर टेंस की क्रिया से किया जाए तो इससे भविष्य में कार्य होने की आशा का बोध होता है आशा समझ में आ रहा है कि मतलब आशा होने का बोध होता है जैसे कि होगा भी या नहीं भी होगा तो भविष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य होने का नहीं यानी कि जो कार्य भविष्य में होने का आशा हो उस पर कार्य होगा नहीं होगा इस पर कोई संभावना नहीं यानी कि ऐसे कार्य अगर सिंपल फ्यूचर टेंस में क्रिया के जाए तो इससे भविष्य में कार्य होने की आशा का बोध होगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि बी सेल वाई अकार नेक्स्ट ईयर मतलब मैं वह हम लोग हम लोग एक कार अगले साल खरीदूंगा मैं अगले हम लोग अगले साल एक कार खरीदूंगा यह भविष्य में कार्य होने की आशा का बोध कराता है न कि पूर्व निर्धारित पूर्व निर्धारित का मतलब होगा कि यह फिक्स डेट में अगले साल होगा उसे पूर्व पूर्व निर्धारित कहा जाता है जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट पास कर दिया कि इतना तारीख से ये काम होगी तो वह हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा और अगर जो कह दिया कि होगा तो होगा मतलब उसका आशा निर्धारित करता है तो आशा निर्धारित करने वाला वाक्य अगर जो रहेगा तो फिर वो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगी और नहीं तो अगर जो पूर्व निर्धारित वाक्य पहले से बता दिया गया है कि कल प्रधानमंत्री आएंगे अगले साल कुछ होने वाला है तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या होगा तो कल प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे तो यहाँ जाएगा the prime minister the prime minister प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सिंगुलर सब्जेक्ट है तो the prime minister comes the prime minister comes here tomorrow today मतलब आज टुमोरो मतलब कल यानी कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे यह क्या है यह पूर्व निर्धारित समय है पहले से पता है कि कल आएंगे तो ऐसे सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंटेंस में बनाया जाता है इसका हो जाएगा the prime minister comes here tomorrow फिर आएंगे वे लोग अगले वर्ष शादी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा they marry next year they marry next year below अगले बार शादी करेंगे तो they marry next year test match कल शुरू होगा तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा ये सब सेंटेंस देखने में लग रहा है कि ये तो फ्यूचर टेंस का वाक्य है लेकिन ये फ्यूचर टेंस में अगर जो वाक्य होगा तो इसमें आशा का बोध होगा कि जैसे कि कल टेस्ट मैच कल शुरू होगा यानी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होता है जो कि हमें मालूम है कि कल मैच होने वाला है इसलिए मैं उसे सिंपल प्रेजेंटेंस में कन्वर्ट करूंगा जैसे टेस्ट मैच कल शुरू होगा तो क्या हो जाएगा the test match the test match start tomorrow the test match start tomorrow अब टेस्ट मैच सिंगुलर सब्जेक्ट है तो स्टार्ट में यस लगाएंगे सिंगुलर भर्व हो गया और टूमोरो हो गया ठीक है जी अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो यहाँ दिया गया सीता कल गाड़ी खरीदेगी सीता कल एक गाड़ी खरीदेगी तो सीता कल एक गाड़ी खरीदेगी इसका मतलब कि डेट फिक्स है कल ही खरीदेगी यानी कि अगर जो रहता है सीता गाड़ी खरीदेगी तो इसका मतलब हो गया वह सिंपल फ्यूचर टेंस लेकिन पता है मुझे कि कल ही खरीदेगी तो ये हो गया सिंपल प्रजेंट टेंस यानी कि कुछ ऐसे वाक्य जिसमें गागा गिगी लगा तो रहेगा लेकिन वह सिंपल प्रेजेंटेंस में बनता है बनाने का नियम क्या है कि आशा का बोध नहीं होना चाहिए अगर जो आशा रहेगा कि कल गा, गाड़ी का सीता गाड़ी खरीदेगी यानी कि वो आशा कब खरीदेगी कोई पता नहीं फिर वो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा अगर जो मालूम है मुझे कि कल ही गाड़ी खरीदेगी तो यह क्या हो जाएगा सिंपल प्रजेंट टेंस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सीता अब खरीदना का मीनिंग होता है buy B U Y buy मतलब खरीदना अब यहाँ सीता सिंगलर सब्जेक्ट है तो बाय में एस लगाएंगे B U Y S buy मतलब खरीदना तो Sita buy a car tomorrow Sita buy a car tomorrow next question है वह दिल्ली के लिए कल रवाना होगा यानी कि दिल्ली के लिए कल रवाना होगा ये क्या है पूर्व निर्धारित समय है ठीक है जैसे कि मैंने आज टिकट बना लिया ट्रेन का अब वो टिकट है पाँच दिन बाद ठीक है तो पाँच दिन बाद टिकट ये मुझे मालूम है कि पाँच दिन बाद है कन्फर्म है अगर जो रहता कि पाँच दिन बाद होगा नहीं होगा ये कन्फर्म नहीं यानी कि आशा का बोध अगर जो होता फिर वो फ्यूचर टेंस में बनता लेकिन मुझे मालूम है कि वह अगले पचवा दिन मेरा टिकट है तो वह हो जाएगा हो जाएगा सिंपल प्रजेंट टेंस तो यहाँ पर हो जाएगा ही रवाना होगा फिर goes he goes for Delhi. Tomorrow. he goes for delhi tomorrow अब यहाँ कुछ वाक्य है क्या मतदान कल शुरू होगा क्या मतदान कल शुरू होगा यानी अब यहाँ पर है क्या प्रधानमंत्री कल आएंगे ये भी हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है पहले डज लगेगा इसमें डू या डज जो भी हो प्रधानमंत्री तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो does the prime minister does the prime minister come tomorrow does the prime minister come tomorrow अब यहां पर टेस्ट मैच कब शुरू होगा तो टेस्ट मैच कब शुरू होगा ये होगा डब्ल्यू एच फैमिली वाला क्वेश्चन यानी कि when when does the test match start यहाँ पर है वह कब कार खरीदेगा खरीदेगा यानी कि वह कब कार खरीदेगा डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन है तो यहाँ पर हो जाएगा when when does he buys a car question mark ठीक है जी अब यहाँ पर भी क्वेश्चन है परीक्षा सोमवार को शुरू होगी तो परीक्षा सोमवार को शुरू होगी तो the examination the examination starts on Monday the examination starts on Monday परीक्षा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो स्टार्ट में यस लग जाएगा सिंगुलर हो जाएगा ऑन मंडे सोमवार को शुरू होगी तो ऐसे क्वेश्चन देखने में लगते हैं फ्यूचर सेंटेंस फ्यूचर है लेकिन ये प्रेजेंट में बनता है ठीक है जब गागा गिगी रहेगा उससे इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह फ्यूचर टेंस में ही आते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आते हैं बट पता यह होना चाहिए कि वह कन्फर्म है या फिर आशा का बोध कर रहा है अगर जो वो भविष्य में आशा का बोध कराता है कि वह होगा तो हो जाएगा वह फ्यूचर टेंस में लेकिन अगर जो वो कन्फर्म है कि वह कल ही होगा परसों ही होगा या फिर कोई डेट हो कि दस तारीख होगी तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस किस रूप में बनते हैं वह सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं